I award MLA Jongkar Renikor Constituency ia ki samla pule ki balapas bah ki kerdan beper beper bat kum juru ia ki samla don sap ku boleh si bune pi subscribers baru ki baju sutra ban pagi ki video so kena ka channel storyteller London way po way bri udan la kayom ka ayom kamai ka ayom dunong ka don ka ayom jok ka don ru ka ayom rem kadon ka ayom dunong bat kadon ka ayom yonong kini baro kilong tang si ayom om silen terjing im lada menu menuru bom laban sim kabu yela ka jong ka ayom ka jingsa ka dei ka jing babe kumban supen ken mau kendiat sepangka langrin konstituensi ka balakalano sekarani kor konstituensi Ka ayom jeng iba hompri iba labam kuai ha dua rublei. Kalakut haka nem syajar kendai spa nyu pupra. Haka ba ula syaremno hai ba bakstar wanyang. Kabamut na do kas syajar siajar kendai spa nyu pupra. Kalas dang ka ayom jeng iba bakstar yang. Iba bakstar yang ru. Ide iba nak ni kepercaya. Ba bakstar yang lolong wei na bedeng kinong mikmat ubala kentiu bahai ya ka pulih putih hapo ka constituency da ka ba ula thung kinong hikai haki lower primary school bapher bapher hapok ka constituency ha ki tegi ki briu ki ong ba om don shu manu menuru badang la ban pen khlami lani ban pen remi henrei haka snem shia jar kandai prapu pra kalas dang saka ayom jong iba pikir suai hagaba mai iru menta imdon shu hang ne slap the kumta kas nam shia jar kan dai spa pra pra kadai ka jingkut jong ka ayom jong iba bibi wan yang bat ka jing sedang jong ka ayom jong iba pikir aswai hadin jong kas nam shia jar kan dai spa pra pra uba bakstar wan yang ula persang ban yaya lebyang henry umsem lalak syuk ban jong namar ka ayam jong u kalakut kaladai ka ayam jong iba pikir aswai hakapur balong emeli iba pikir aswai ki breu ki ong kat ye u sama nusyu banang laban penderam Henry kas nem syajar kendai spa kendai pupra kaladai ka ayam kut jong ba pikir aswai hakabala job dei ba mm danggu Wat hadin jongkas lem siajar kendai spa kendai pupra. Iba pikir rasuai ila persang biang ban yele. Henry imsem lalak syuk ban jauh. Namar ka ayom jong u. Kalakut. Kaladai ka ayom jong iba MM danggo. Hakapor jong ba MM dangguru. Kipat ba ki ong. Om don syuk balak ban yele u. Namar om don ki kandidit ki babiang ban yale la ni ban kot kat kabor jungu Henry de namar baka ayom jong u kalakut wat la ula job haka election jong asnem arejar kat pra ula ino ya ka kam MLA da ka ba urisan no bat haka by election jong asnem arejar kat kendai om sem la poi perkat baka ayom jong ba MM danggu kalakut no bat kaladei sa kaayom jong ba pius marwin uba pius marwin kumu emeli udon sya kataga jing trang ban kentiu ya ka putih, puti bat kum juru ya sap ka pong jong ki samla hapo ka constituency bat kani ka jing trang bat ka jing kwa jong u kalapan pau pertai haka lightrik jong november jong ka snem arhajar arpuar Hakal laitrik jong November jong kesnem arhajar arpuar. Lasaki ya ke jinglong jong Emily Pius Marwin. Hakabaul I award ya ki samla pule ki bala pas bha ha percentage ki bapea bapea. Bat kumjuru ya ki samla don sap ha jingle kai sport bapea bapea. Ki bala poi syaka state level but national level but kumta terter. Lapenlong ya kajing ay award haka laitrik November haraniko. Da kajing ya don lang jongki hek sorkar baro jongka Southwest Council District. Gentup ya GC, SP, rengkat bat kiwe kiwe ki officer ki bahe jongki department bepeer bepeer. Bat haka tei kajing ya lang. Ima lakemen rembui long chief guest. UMLA jongkar ranikor constituency sam ya ka award na ka bentaki sispa prapu armut kentup ya kiba pas doktor kiba pas engineer bat kumjuru juru kiba lepas bah nadu ka kelas tensioning Kumjuru juru ya ki sport boys and girls klem la ban len ya ke jingsha kani ka longa nuksa ka babha hadu kata kata ban i mean see him ya ki batrestom lada ki kena puli, lani ki kena sport. Kani ka sinjam, jong MLA jong ke constituency, Kalau ay men siyem shibu bat ni kami lantiru. Bakan numkut tang hang ni, Henry ba indang yai peteng, hakis nam ki banwan. Palokan shiye tu ipi, hako ka puar nga kot parlok chonga wadai mystery ubompat ratibit bahak. Ban shinaya ka wai ka bat kata ka jing sna jing uyu kata ka yeng kam sem la pen hun satya yang ah. kum ta undang ngalamut ban sena biang sakwe ka yeng ngala no the way mystery henry uta mystery bade perlok chunga ulawan biang sanga pimut ban i no showe na onga ho pimpat da tibit bah pet kanin ang kandrum kandrum wong bang ampat jusna yeng menu-menu te ka ni ka dai ka sien ka ban ning kong junga ka dai snai ka tik ying jong pi haga jing shang kwa e eh, hadu kata kata bangan le ba ha. henry hin namar bangam pat experience badang dai ka sien ka ban kong kumta ai lat biang si yang ban shna saya kata ka we ying jong pi bat lada kata ka jing tre jonga kampen huni pi Ngan nem tre wat pan simbai belaru. Kumta ngasul tenat ya kata kekular jong u. Bat ngala ai biang ya usai sin. Unda ledap ya kata ke yin. Kajing ni jong kajing tre jong u. Bat kajing lak jong u ban pen itenat ya kata kajing sina.